Mamy dzisiaj 1 października, czwartek. Może znajdziemy coś fajnego. Zaczynamy nagrywanie. Komotka, jak się nam można nazwać. malarska Spania pracy Kalwariusz Dobrzydowskiej Piękna rzecz co my tu mamy? Wygląda jak jakiś pojemnik do zawieszania klucza. so can't find the foto Por Wawel. Trzeci też Wawel. I czwarty, też porcelana z Wawelu.